Ah, atenção, valendo. Foi. Vou pegar o Nicolas agora. Opa, tocou o Nicolas, tocou Nicolas, isso. Nicolas troca de lugar com a Erika. atenção. Valendo, foi. Pode, Erika, pode, Erika, Pode, Érica. Pode, Érica. Pode, Érica, pode, Érica. Jennifer, troca de lugar com a Natália. Levanta a mão, Natália, que tá fugindo, Natália. Aí, valendo, foi. Vai, Pedrinho, Pedrinho, pode.